ve Enyali Özteyir'in alıyor. Taylar starttaki emrinde start verildi ve 88. Gazi koşusu başladı. Toplu bir çıkış oldu. İç kulvara yakın 11 numaralı Kuloğlu. Asfalt'la liderliği alıyor. Hemen dışında 13 numaralı Prince of Krakor. Onun dışında 14 numaralı Yavuz Sel var. Bu üçlü arasındaki liderlik mücadelesi devam ederken bu arada 17 numaralı adak arası yarışa başlamadı sevgili severler. İç kulvarda 14 numaralı Yavuz Sel koşu lideri fark 2 boy kadar 11 numaralı Kuloğlu ikincilikte kaldı. 13 numaralı Prince of Krakow üçüncülükte 1.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Biman Shadow. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Grey Coral 2 boy kadar geride. Dış kulvarda 12 numaralı Payitaht hemen içinde 4 numaralı Blaze Twin. Onların arasında orta kulvarda 20 numaralı Warrior Princess 1.5 boy kadar geride. Dış kulvarda 10 numaralı Karabekmen Bel sağrısında. Orta kulvarda 19 numaralı Suzi Gold yarım boy kadar geride. Dış kulvarda 9 numaralı Junior Piyanist bariyer dibinde. Evet, bu arada Grey Coral ve 11 numaralı Kuloğlu sevgili Erseler grubun gerisinde kaldılar. İç kulvarda 14 numaralı Yavuz Sel lideri fark 2 boy kadar orta kulvardan gelen 13 numaralı Prince of Krakow ikincilikte 11.5 boy kadar gerisinde iç kulvarda bir numaralı şimdi Bimay Shadow üçüncülükte onun bir buçuk boy kadar gerisinde. İç kulvarda 20 numaralı Warrior Princess yarım boy kadar geride. Dış kulvarda 12 numaralı Payitaht 5. ikte sarısında orta kulvarda 8 numaralı Inferno var. Daha sonra 4 numaralı Blaze to Win sırasıyla 1200 metre start yeri geçiliyor. İç kulvarda kuşun liderliğinde 14 numaralı Yavuz Ser yapmayı sürdürüyor. Dışında ikincilikte 13 numaralı Prince of Krakow 1.5 boy kadar geride. İç kulvarda üçüncülükte 1 numaralı Biman Shadow'un hemen dışında 12 numaralı Payitaht 4 ve 5.de 20 numaralı Warrior Princess girerken daha sonra 8 numaralı Inferno sırasıyla son viraja doğru yaklaşılır. 14 numaralı Yavuz Selko lideri 1.5 boy geride orta kulvarda. Yine ikincilikte 13 numaralı Prince of Krakow var. Daha sonra içeride 1 numaralı bir Maşadov onun dışında 12 numaralı Payitaht 1.5 boy kadar gerilerinde. İç kulvarda 8 numaralı Inferno onun sarsında orta kulvarda 9 numaralı Junior Prince sırasıyla son viraj dönüyor Gazi koşusunda. İçeride 14 numaralı Yavuz Selciler içeriden bir Marshall Avort Bulvar'dan 13 numaralı Prince of Karakoyun 20 numaralı Warrior Princess'in ataklarına daha girden 1 numaralı bir Marshall önlere doğru gelmeye çalışıyor. Son 400 metreye girildi. Yavuz Seli orta kulvardan gelen 20 numaralı Warrior Princess yakaladı. Liderli aldı farkı 1.5 boya kadar çıkardı 20 numaralı Warrior Princess orta kulvardan giden 8 numaralı Inferno dışarıdan 4 numaralı Blaze Twin geliyor. İçerideki 20 numaralı Warrior Princess önünde 4 numaralı Blaze Twin geliyor. 4 numaralı 19 numaralı Suzi Goz ikinci oldu. Üçüncülük için 4 safkan birlikte fotoyu buluyor. 88. Gazi koşusunu 4 numaralı Blaze to Win Halis Karataş'la kazandı.